بي طيحته جبدوا نايفات هل إيه، ممكن من الاول كان نجبد سبابه ما عندهم سباب وانا عندي كرم عجيب اوي اوي اوي اوي شو هذا تعميم ولا ما تعميم واحد تعميم واحد العب ولا العب بلاش نايتس كان رماه هو ما انا لا رماه هو س شو اسمه فلاشة اها رماه نايت زي Sáltame, sáltame, sáltame. ترى مع واحد ضربت طريق اسمه الولاد كل مية اوبا الولاد الولاد الولاد ياك شتمها اوه شتمها بالعربي وسي فور داون ناس تصطاد في ناس كلها هنود إيه. افلام ما توفاش إيه، الجبل هوليوود لا آه، اخر آه. لنا Ele era um master HP. Master HP era o melhor. Master era... For... Arkadaşlar ne iyi falan ne seviyoruz. Ne iyi. Şimdi alırım. هي بلنتي الولادة من ورانا ورانا ورانا لاست مان ان ذا فيلد الولاد يا غادرونا من تخاف خاف لا يجيوني تو زد كابت تي بي يسارك मुझे मुझे मैं कब चली plan Isso, حاول آه، اللي عنده صفار يحاول يبلنت ايش بدراع ايش بدراع اوكي ورد والله ورد فيه خفت والله شكون يفوش علي غير بلنتي يصبر هيك انا شد لنا نايس في الخمسة امشي تلاقى وسس لا لا هاي نايس دي انا بو انا بوش انا البوش العظيم كلهم تحت يا اوكي لويت لحظه يلا جنبين يس تستاهل والله اي تم عبد شدها كيك اه البيك لكني راسي كيف شيء the fuck? آه، what the fuck? آه، فوق جوز غالي واحد على اليسار كولر عارفه عارفه واحد على يمين كونتاكت Lightning contra Ryu un modo poder acabado. Attack reload. reload. السيد فوقي يجري دخلني واحد لا شو قصدي؟ مش نضحك هي على الفوز لا لا لا <laughs> اي سلو